Salat gerhana Hukum salat gerhana Hukum salat gerhana adalah sunnah muakkada. Ditekankan baik bagi kaum laki-laki atau perempuan Disunnahkan dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan boleh dilakukan sendiri di rumah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diserukan untuk sholat berjamaah dengan seruan as-salatu jamiah. Hadis riwayat Bukhari. Waktu sholat gerhana. Waktu sholat gerhana dimulai sejak mulai terjadinya gerhana sampai gerhana selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hal itu, yakni gerhana, maka sholatlah hingga kembali terang atau gerhana itu selesai. Hadis riwayat Bukhari. Jika gerhana sudah selesai dan belum sempat sholat, maka tidak ada kodok. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, tidak ada adzan atau iqamah. Tetapi diserukan dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. Yang kedua, membaca ayat secara jahar baik ketika sholat gerhana dilakukan di siang atau malam hari. Yang ketiga, dua rokaat empat kali al-fatihah dan surat, empat kali ruku, dan dua kali sujud. Yaitu berdiri membaca al-fatihah disambung ayat panjang, ruku panjang, i'tidal, dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu tidak sujud dulu, tetapi membaca kembali Al-Fatihah dan surat yang lebih pendek dari yang pertama. Kemudian ruku kembali lebih pendek dari ruku yang pertama. Lalu i'tidal kembali dan barulah sujud. Hal yang sama dilakukan di rakaat kedua. Dan yang terakhir, khutbah. Amalan sejak awal hingga akhir kejadian gerhana. Ketika terjadi gerhana, disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak zikir, istighfar, dan takbir. Berdoa, bersedekah, dan melaksanakan sholat gerhana. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat hal itu, yakni gerhana, maka berdoalah, bertakbirlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bermohonlah kepada Allah dengan berzikir berdoa, dan beristighfar. Hadis riwayat Bukhari. Maka bermohonlah kepada Allah dengan berzikir dan sholat. Hadis riwayat Nasai. Ajakan. Yang pertama, berzikir, istighfar, dan takbir. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bersedekah. Dan yang keempat, sholat gerhana. Berdasarkan informasi dari BMKG, bahwa awal fase penumbra insya Allah akan mulai pada jam 15.46 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada 20.51 waktu Indonesia Barat insya Allah. Oleh itu, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk mulai memperbanyak amalan di atas sejak setelah sholat asar hingga setelah isya jam 21.00 waktu Indonesia Barat juga mengajak kaum muslimin sekalian untuk melaksanakan sholat gerhana di masjid-masjid terdekat antara waktu maghrib dan isya hari Rabu 26 Mei 2021 Wallahu a'lam Allahu a'lam bis-shawab jazakumullahu khairan